iba yo con el miedo del mundo porque había compartido que ese grupo era muy capaz y muy inteligente. Entonces yo como apenas era novato, sí pensaba que los jóvenes iban a poder dar la vuelta. Bueno, pues los primeros, las primeras clases son extrañas, hay muchos nervios, mucha inexperiencia. Eh, yo creo que se ve eso reflejado también en uno frente a los alumnos. Y... La ventaja que tuve fue que me di cuenta que no eran tan brillantes como me habían dicho, eso me facilitó las cosas, pero eso no me quitó que el primer día fuera complicado, muy intencionante, muy complicado, de mucho miedo. Pero bueno, tuve la suerte de, pues, de que el grupo me aceptó y creo que eso me fue dando fuerza para seguir adelante. Y pues con el tiempo me fue gustando la docencia, fui no solamente gustando, fui encontrando una vocación que yo no sabía que la tenía, pero la tenía. Y bueno, me fue despertando mi interés y ya conforme pasó el tiempo fui estudiando pedagogía ¿no? y todas estas cosas.